ыкчам протондордун жардамы менен литий атомдорун бөлүүгө болот реакциянын натыйжасында эки гелий ядросу пайда болгон алюминий ядролору нейтрондор менен бомбаланганда натрийдин ядросу жана альфа бөлүкчөсү пайда болот ядролук реакцияга чейинки жана андан кийинки массалык сандардын суммасы барабар экенин эске алыңыз заряддык сандын суммасы да өзгөрбөйт